ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਮੀਨੂ ਹੈ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ 9 to 9 ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਚੈਨਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਰਿਡ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟੈਲੈਂਟਸ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਹਾਊਸਵਾਈਫਸ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮੌਕਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਕੁਅਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲਈ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਣ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਪਵਨਦੀਪ ਕੌਰ ਮਿਸਿਸ ਪੰਜਾਬ 2016 ਤੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਿਸਿਸ ਪੰਜਾਬ 2017 ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟ ਬੜਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਟਫ ਕੰਪੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੀਏ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸੀਜ਼ਨ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਟਫ ਸੀ ਪਰ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਟਫ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਜੱਜ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕੌਣ ਟਾਈਟਲ ਲਏਗਾ ਸੋ ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ ਕਰ ਸਕੋ ਆ ਜਰੂਰ ਮੈਂ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਇਵਨ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨ-ਲॉज ਨੂੰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਚੌਂਕੇ ਚੋਂ ਰਸੋਈ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਲਿਆਓ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਨ ਬਣ ਸਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ